viis koma viis miljonit alla kahekümne viie aastast noort on praegu Euroopas töötud. see on ligi kakskümmend kolm protsenti, aga mõnel pool on olukord veelgi hullem, näiteks Hispaanias või Kreekas, kus noorte hulgas on töötuid enam kui viiskümmend protsenti aga olukorrale on lahendusi, üks neist on noortegarantii Euroopa Komisjon tõstis esile alla kahekümne viie aastastele suunatud noortegarantii algatust kui parimat meetodit tööpuuduse vähendamiseks. seetõttu paluski Euroopa Komisjon kõigil liikmesriikidel sarnaseid algatusi rakendada. noortegarantii ei jäta kedagi kõrvale kõigis liikmesriikides tagatakse, et igale noorele eurooplasele pakutakse töö- või praktikakohta, väljaõppe või muu tasemekoolituse võimalust nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või viimaselt töökohalt lahkumist. mõnes riigis, näiteks Soomes ja Austrias juba tehakse seda ja see toimib garantiikavad on eri riikides erinevad, ühtset ja kõigile sobivat mudelit pole olemas loeb vaid tulemus, et ükski noor ei jääks kõrvale ilma abi saamata või võimaluseta leida endale hea töökoht. Euroopa Liit püüab aidata liikmesriikidel sellised kavad käiku lasta. ka sina saad aidata, kui räägid oma kodumaal noorte garantiist ja reklaamid seda head lahendust